kalih lagu sampun gak kenung dan lagu wengis minggahi kementeng hilang ya kilang mugi-mugi tetes nopang lipur dumateng para kadang pandemen seni gada kajahan wonten ing telatah pun kemawon ing kaludang talu menika ingkang sampun hadir wonten ing mriki karang lo mriki nggih gunging panuwun dumateng para kadang-kadang bapak ibu masyarakat grogol mriki nggih ya. Engkau dantul menika tenangkan dirgahayu Republik Indonesia ingkang sabun. warso pitung dosa Bitung bersama putra santri didukung oleh komunitas santri putri warga masyarakat Karang kula beriki tansah orang hayu liceng boten-boten alangan nopo-nopo kesaket hang lampai. Iya. ayu ing taun ngajeng. Nun sewu kadang kula Kang Mas Aimin. Ya nggih. Niki wau nggih enten sing bisik-bisik sing nitih gajah putih ki sapa toko ayu temen ngendikane ngoten. Saking mundi Kang Mas? Lek boten kleru niku saking sedarat nggih. Sedarat nggih. Panggonipun wonten ing dukuh Prengguk nggih. Ngapunten, oh, bringinan. Oh, bringinan. Oh, Nah, punten aku iki rong motoku ki rada ora tak kenal ya ini. <laughs> Nuwun sewu saking bringinan. Bringinan oh. Nggih. Asmane sinten? Ngapun tentang nah. dhewe. Dek, jenenge sapa, Dek? Nggih. Lena Serli, oh iya. Oh, nggih. Nggih, niku nun sewu para bapak, niku panjenenganipun Dek Serli ingkang mijil saking tlatah Bringinan. Bringinan Jambon. Eh, alhamdulillah. Ye. Jan, kita oleh ayu menuk-menuk ngendi kali ini kau wonten sing bisik-bisik. Oh, kok yo rati siarne sing Pak Gajah ki sapa jenenge ngoten. Alhamdulillah niki pun kula paringi pirsa sedaya mawon nggih. Mbok menawi wonten ingkang badhe ngersakaken lagon utawi dono swanten kasemanggaken. Oh, ngomong kok kurang ngawut eh Bu yo karti sawer yo ngomong kuwi. Sing nunggang lho tak maksudne iki. Oh iya, jane nyawer aku yo kenek. Pomone nguncali pelek ngono sing penting amplop perkara isine aja dipetung Mas. Nggih. Orang isine yo ora apa-apa, wong yo amplop, kok njaluk amplop mboten njaluk isi. Oh, iki yo silaturahmi kok. Cocok nggih. Nggih silaturahmi dumateng para kadang nggih. Gusipun wonten ing Duka Karang Lu Grogol mriki nggih Mas nggih. Nggih. Niki nuwun sewu Mas kangge napa niku nyigek sak untawis pengumpang ing kira keju niki wiraswarane awake dhewe ditanjakke. Apa iso? Panjenenganipun Kang Mas Nanda. Nggih sepindah malih ngaturaken kengguan-wun dumateng para kadang. saking karang lumriki engkau udang telu menika ah, sampun sakit angrawaken gading puspo si dorukun alhamdulillah gih Niki lelagu ini pun Sri Huning, berarti pun bawa nirmin kalian kadang kulo Kang Mas Nanda, ayo deh. Tiba bani Mas, Mas Nanda, Sri Huning. Ya. Eh, poe sing aku aku itu tuh mangkat itu. Tiba delok suarane, cilik neng suarane, ah, antep gitu. sinebut pak lawan putri Gede batang pur katang ingkang badhe dono monggo enggal celak miki mawon nggih Sri Uneng Mastika Tuban putra kanjeng sira lawe duprang bojone babelo babelo wirat moyo tanwurung sriune Iku kusumaning bangsa Monggo Sri Unik Sri Unik mesti kotoban gawe hati pati pode. wajibe urip bebrayan nyampe tiba tas sekali anak bojo kula warga kuduri gen lanas titik sing rino lawan wengi nora cumpreng wadon rukun mranata kula warga janji nrimo lahir batin nadyan mangan lawo sambel krasa nikmat tung tung pak tung tung pak sambel kemangi Monggo kadang-kadang ingkang badhe dono swara. Yo sesuk. Oh, Urung. <laughs> Urung sik. Wis enak rong. Bos ngrasakne kok enak. Ah, wis. <laughs> Boten diajeng sampean ki tangan eh? kok kaya ketok lek uwendel. Ora lho, aku iki ngematke sambel kemangi lho. Oh, alah nggih. Ora kok ling perkara ndel. Oh, iya. Cocok. Lho, eh. kaya ngono kuwi lho. Neh wis, wis krasa penak urung. Urung. Baleni neh. Sik urung, berarti baleni neh. Nggih, ayo dibaleni neh. Bon enak wes Bon enak ayo sedikit nan naik wes Bon lanjut ah, jangan asam kecut sampai piye dek urung penak kok lek urung penak ya dibale delengen mas lek wis kadung ngono kae penak ora penak mboten mas urung penak baleni ne Se lek rada galur titik penak mboten mas kurang penak dibaleni neh ayo nduk dibaleni neh iki bare ya apa Bare mengke sampai subuh. Cocok. Oke, okay, yo. Yes, mas. Boleh ya. <laughs> Jangan nasun kecil. karo sregep pantang mundur nyambut gawe dalu niki ya nyambut gawe mengki oleh bayaran ya pun nggih mbok menawi saking kadang-kadang pamidanget ugi pamirsa saking budi kemawon ingkang badhe ngrasakaken lagon wonten ing dalu menika dipunaturaken kasumanggaaken ya nggih niki wau kathah pamundutan kok sabar sawentawis sing penting diladosi nggih nggih yeah. wow wonten pamundutan pedut pasar ngunut mas nanda ayo yeah. jajal lemikmu ya mas tak jajal lemikmu mas Mas Armo jenengan ajeng dijajal karo penyanyi ini, wani pora. Lah aku ditawani mie lo. Oh nggih. Oh. padha-padha ditawani mie iki wae yo yo yo piye ya ngono. Ditawani mie iki lho mie. Oh alah nggih. Oh, oh. Berarti kupingku rada selencuk, krungu mie. Ditawani mie. Eh eh, cekelan, Mbah. Sehat. Mas Nanda? Alhamdulillah. Niko wonten pamundutan. Niki pedhot pasar ngunut. Niki dipun suwun suwantene panjenengan, monggo.